Je suis Jérôme Bachelier, je suis de France. À l'heure où l'islamophobie, l'antisémitisme, le racisme, la xénophobie répandent leur venin dans le corps malade de la société européenne, le 25 janvier, il y a une alternative. Votez Syriza.